Sveiki bičiuliai, rytas. Šiandien 80 kelionės diena. Neblogai. Kaip jaučiuosi 80 dienų būdamas Atlantė. Na, tiesioginė ir netiesioginė prasme prapūsta galva. <laughs> Turbūt taip būtų adekvačiausias atsakymas. Ne, šiaip viskas gerai. Patinka, kur esu, patinka aplinka. Viskas gut. Niekas nesiseproto. Naktis galėtų būti daugiau vėjo ir daugiau debesų. Nu, dabar truputį yra vėjo. Truputį yra vėjo. Paskui dar daugiau papūs ateinančiam dienom. Man atrodo, kitą savaitę bus po 17 mazgų, tai bus galima dar greičiau judėti. O debesėlį jo dabar kažkaip yra, bet šiaip vis tiek dienos metu viskas įsigėdrės ir čia mane svilins normaliai. Uh... jo. Nežinau, ką papasakoti iš tiesų. Nes vaizdai tie patys. Tai kaip ir mažai kas keičiasi. Gamta, nu jo, dabar pažvėjoju, gal dažniau, sakykime, buvau čia biški daugiau įkirtę žuvelių, kai kas pabėgo, kai ką ištraukiau. E, mačiau banginio uodegą, bet to jau pilkoje banginio, už kokių gal 500 metrų. Išlindo, iššoko. Pats banginis neiššoka, tik uodega išlindo, o aš toks, wow. Prasme, uodegos plotis buvo turbūt kaip kokios mano valties, kokie 7 metrai. Ir toks, ir aš laukiu, laukiu, galvoju, gal atplauks iki manęs. Manau, ten buvo pilkasis banginis, bet net plaukė. Bet laukiu karibų, ten bus dar šiltesnis vanduo tai daugiau ir gyvūnijos bus. O dabar pas mane vanduo bent paviršyje vakar buvo 27,7. Šiltoka, šiltoka. Bet uh, vis tiek, kai esi kaitęs ant denio ir tos 27 laipsnio šokį, nesijaučiu, kad 27. Jaučiuosi greičiau koks 22. Tai nu, bet negaliu skūstis. Negaliu skūstis technika dar veikia. Aišku, buvo kažkas apgedo, sugedo iš elektronikos. Bet dabar, kai realiai Denis jau dvi savaitės negavęs bangos, nes nėra tokių bangų, kad aptaškytų Denį, tai pakankamai sausai gyvenu. Tai pavyksta įrangą išsaugoti viską pakankamai be jokių pasitaškimų. Radėlė jungta, Jeigu kas plauktų pro šalį, pasilabint. Ir tiek. Ir tiek. Greitai Karibai. 700 jūrmilių jei neklystų. Ir tada prasidės salos. Tai tiek žinių. E, ačiū, kad sekat. Ačiū visiems už palaikymą. Ir susimatysime kitą savaitę. Čia bambino.